ẹ wo nǹkan ṣẹlẹ̀ láyé o à ń lọ́nà sáìtì wa oríta mẹ́ta la mà ti bá wúmà yìí àmọ́ kan tá máa pè é o ẹ jọ ń tọrọ ọlọ́run ẹ̀yin aráyé ẹ wo sáìtì tá a wà mútọ̀ tá a gbégbé lélẹ̀ wọ́n sáré pè wá pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ẹ wò wọ́n kí ni ká pẹ́ nìyí báyìí kò lè fò mọ́ kò dẹ̀ lè ṣe kankan mọ́ àmọ́ kan tá a máa pè wọ́n o ẹjọ́ tó ọlọ́run ẹ wò ó bó ṣe ṣe ní o. ẹ gbà wá o àtàwọn kùtùkùtù ló tó ń tọ́ nígbà yìí o oko mi ni ibẹ̀ oko mi ọ̀nàdẹ́ko ni àtàwọn àwọn tó tó sóko tó bẹ̀rẹ̀ àti àtàwọn ẹ gbà wá o kò yé wa àtàwọn ó ṣe òye ẹ gbà wá ẹ gbà wá kò yé wa o. Eh. ẹ jọ kí lẹ rí sọ̀rọ̀ uma àti ó wà ń lẹ́lẹ̀ ẹ rí àwa lọ sí oko ni látàárọ̀ la ti rí wọn ní ibẹ̀ wọn bọ́ ṣe jábọ̀ pò kódà èrò tó wà mẹ́rin ó lé nígbà ṣùgbọ́n nígbà bóyá gbà tí òun wá ran ẹni tí ó lọ sóko ẹni tí ó lọ sódò ni àbá ẹnìkankan bẹ́ẹ̀ mọ̀ láìpẹ́ yìí àfi pé lédu àṣà ìrìn àbí àjọba ní àbá gbé wọn ni àbí àwọn èèyàn tó pé ẹ̀rú ń bà áyàngó owó kó lọ́mọ́ kó má di pé bí àánú wàá gbé wọn jẹ ẹ dákun ẹ ṣàánú ẹ bá sọ fún ìjọba ká bá palẹ̀ mọ́ kó lẹ̀. ń bọ̀ látòkó láàárọ̀ yìí mo sì kan èèyàn gèlè tẹ́lẹ̀lẹ̀ tó jábọ́ sí ah èwo leléyìí kí leléyìí èmi ò sa aládàá bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sì ní má sa pé tí n bá ti fi lè sa má àgbàlagbà sí máa ń sọ léyìí tán sọ fẹ́mi lónìí o wọ́n nílùú náà tù ní tá a bá fi lè pa ní òjé kí n lè fọwọ́ kan mọ́ ẹ̀rù gan sì ń bà wá náà pẹ̀rù kí tún leléyìí nínú ìlú ah lè lágbára púpọ̀ o a sì mọ́rú nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ orí ti ń bá sáńsà kú sa nísìn kó má lọ́ mọ́ ran ẹbí mi kó má lọ́ mọ́ ran ará mi àmọ́ èyí tó lè hápùn